Adik Long yang hai gol. Adik Long. Oh, kan telak Long ah. Dia press balasan Long. Oh. Ah. Eh, ah, pakang ah. kaya Ada apa apa lah. Kusu lean. Eh, oh tak lego. Man bunuh orang dengar ni ba. Tapi sudah ringan. Tak tidak. Kau tengok budak gerang cakap bergolong. Ibu akan bergolong kau alung air. Eh. Bajai kutau. Kuala lelok tu aku dah ada anak mit ino. Anak inang lah mendeng dot. Ada aku dah biar doro, aku putang doro ni. Buang Salman, eh mungkin anak inang dah dor. Ah doro aku dia, putang doro. Ada api anjit sekalian. Anak putang doro ni, ini jangan lupa boleh bodoh ni. Eh. Alah, aku fikir doro. Ya adik tahu Aku aku rumah abang. Masa abang lagi. Ah, adik lo yang hai, hai, hai. lo. Oh, kan pelak lo ha. Ni balasan lo. Ah. Oh, oh,